नमस्कार म पङ्कज हजुरहरूलाई स्वागत छ the group of impact media the globally news updates र बिबिसी ट्वेन्टी फोर इन्टु सेभेनमा आज म उभिरहेको छु लोहा पुल बिस माइल हनुमान झोला यो गेन्टक जानुको बाटोमा तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा पढिन्छ यो मन्दिरमा आएर तपाईँ हनुमानजीको जन्मोत्सवको पावन बेलामा पधारेर सौभाग्यशाली बनिनु एउटा मौकालाई समात्नुहोस् यति बेला चाहिँ तपाईँ दिदी आमा बहिनी दाजुहरूलाई सबलाई लिकिन साथीहरूलाई लिएर आउनुहोस् र यहाँको पण्डित आचार्य गोविन्द शर्माज्यूको वृद्धले सुन्नुहोस् अरू के के छ यहाँको धन्यवाद जय श्री राम जय वीर हनुमानजी जय श्री राम जय हनुमान भक्तहरूलाई यस बिस माइल हनुमान जोडा हनुमान मन्दिरको तर्फबाट म गोविन्द शर्मा भट्टराई वशिष्ठ हजुरहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु आगामी दिनाङ्क छ तारिक चार महिना दुई हजार तेइसको दिन गुरुबारको दिन बिहिबारको दिन हनुमानजीको जन्म उत्सव धुमधामले मनाइँदैछ यस बिस माइलको पवन भूमिमा हजुरहरू सबैजनालाई निमन्त्रणा टक्राउँदछु हजुरहरू यस मन्दिरमा आएर आफ्नो उहाँको बाबाको प्रसादको लागि उहाँको आशीर्वादको निम्ति हजुरहरू आएर दर्शन गर्नुहोस् र उहाँको बाबाको आशीर्वाद लिएर आफ्नो घर परिवारको लागि सम्पूर्ण यो लोकको कल्याणको लागि बाबाको जन्मोत्सव मनाउँदै बनाउँदै परिवारको लिएर हजुरहरू यहाँ उपस्थित भई जन्मोत्सव धुमधामले मनाउँ हजुरहरू पनि आइदिनुहोस् र राम्रोसित हनुमानजीको जन्म उत्सव मनाउँ हजुरहरू सम्पूर्ण सम्पूर्ण भक्तहरू सिलिगुडी लगायत यहाँका सम्पूर्ण डुवर्सवासी सिक्किमका सम्पूर्ण भक्तहरू लगायत दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङका यहाँका सम्पूर्ण क्षेत्रवासीहरू गाउँ बस्तीका यहाँ मेरा सिटोङ थ्रीका लगायत सम्पूर्ण गाउँ बस्तीका इष्टमित्र रोला फुलङ्कु कान्दुङ विस्मायल यहाँका कालीझोडा लुवापुल सुन्ताले रम्बी सम्पूर्ण मेरो साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइ काका बडा बढी नानी सानो भा बालकहरू भाइ बहिनीहरू आमा बुवाहरू सम्पूर्ण सम्पूर्ण सबै आएर हनुमानजीको प्रसाद ग्रहण गरिदिनुहोस् हजुरहरूको कल्याण हुन्छ भाग्य परिवर्तन हुन्छ यो सङ्कटदेखि मुक्त गराउनका लागि बाबाको धाममा अवश्य हजुरहरू आउनुहोस् जय श्री राम जय हनुमान